Herzlich willkommen auf dem besten Jonglage-Kanal von ganz YouTube. Hier gibt es Feuerjonglage, Keulenjonglage, Falljonglage und allerlei Tricks. sein, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir Feedback zu meinen Videos geben würdet. Vielen Dank für eure Unterstützung.